Udah, satu. Satu, dua, tiga. <laughs> Wes. Abang Abangnya siap. Tadi kurang. Muter yang muter gitu, Pi. Sini, Bang. Bolanya, Bang. Hahaha. <laughs> Di jelek banget. <laughs> serem juga ya